Μωράκια μου όμορφα, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο που θα κάνουμε μαζί και σήμερα θα κάνουμε unboxing αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα που είναι τεχνολογίας θα ανοίξουμε και πάλι ένα προϊόν της Gucci και πρόκειται για μια θήκη για κάρτες Εσείς θέλω να πιστεύω ότι με έχετε ακολουθήσει εδώ στο κανάλι στο YouTube εάν δεν το έχετε κάνει το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πατήσετε εγγραφή και το καμπανάκι για να μπορείτε να λαμβάνετε και τις ειδοποιήσεις από τα βίντεο που ανεβαίνουν μην το σκέφτεστε, απλά πατήστε το. Αυτό που θα δούμε μαζί τώρα είναι ένα αρκετά μικρό προϊόν και είναι αρκετά διακριτικό όσον αφορά το χρώμα του και όσον αφορά το σχέδιό του είναι αυτό ακριβώ που φανταζόμαστε. Είναι δηλαδή μία θήκη με υποδοχέ για κάρτε δεξιά και αριστερά και μία ακόμη υποδοχή στο κέντρο, στην οποία μπορούμε εκτός από κάρτες να τοποθετήσουμε και μερικά χαρτονομίσματα. Όταν λέω μερικά εννοώ 2, 3, 4, γιατί αλλιώ παχαίνει πάρα πολύ και δεν μπορείτε ούτε να βγάλετε κάρτε ούτε και να βάλετε. Είναι σε μαύρο χρώμα και είναι μέρο τη συλλογή Animalier τη Gucci. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία πλευρά του έχει ένα σχέδιο από το ζωικό βασίλειο. Συγκεκριμένα αυτό που θα δούμε έχει μία μέλισσα. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στη ready-to-wear συλλογή της Gucci τη δεκαετία του 70. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από δέρμα σε μαύρο χρώμα χωρί μέταλλο. Η μέλισσα που είναι από τη μία πλευρά είναι σε τύπο αντίκα όσον αφορά το πώ φαίνεται σε χρυσό χρώμα. Στο πορτοφόλι πάνω υπάρχει το λογότυπο τη Gucci και φυσικά όπω αναμένουμε είναι κατασκευασμένο στην Ιταλία. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε μαζί για να το δούμε γιατί όπως βλέπετε είναι ακόμα στη σακούλα και περιμένω κι εγώ να το δω. Οπότε προχωράμε στο unboxing που λέγαμε εξ αρχής. Πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε μαζί για να το δούμε. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα και το έδειξα και πριν είναι μέσα στην συσκευασία. Άρα το ανοίγουμε μαζί τώρα. Έχουν το ταμπελάκι για να μπορούμε να κατεβάσουμε την εφαρμογή από τα αντίστοιχα stores της συσκευής μας. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτήν εδώ. Α, τελικά δεν το θυμόμουν. <laughs> Έχει και υφασμάτινο, όπως μπορούμε να δούμε, pouch για να αποθηκεύουμε το πορτοφολάκι. Το κουτί είναι το συγκεκριμένο που λέγαμε και προηγουμένως και πάμε να βγάλουμε αυτό για να το δούμε. Όπως βλέπουμε το πορτοφόλι είναι αυτό εδώ που σας έλεγα έχει τις υποδοχές για τις κάρτες δεξιά και αριστερά, 2 και 2 και στο κέντρο που μπορούμε να βάλουμε μέσα χαρτονομίσματα ή οτιδήποτε. Τίποτα το τρομερό, αυτά είναι εδώ. Βλέπετε εδώ που λέγαμε για το μεταλλικό αντικείμενο που υπάρχει από το ζωικό βασίλειο που εδώ είναι η μέλισσα μαζί με το λογότυπο της Gucci που είναι σε αντικέ χρώμα χρυσό, να το πω έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το δέρμα του είναι πολύ ωραίο σαν αίσθηση. Είναι λίγο σκληρό στην αρχή, όπω κάθε τι από αυτά τα συγκεκριμένα, αλλά με τη χρήση μαλακώνουν, γιατί μαλακώνει ουσιαστικά και αυτό το πέρα το κομμάτι το οποίο βάζουμε τις κάρτες μέσα. Αυτό λοιπόν είναι το προϊόν, αυτό είναι το pouch στο οποίο η εταιρεία συστήνει να το αποθηκεύουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ διακριτικό μπαίνει πολύ εύκολα στην τσέπη, δεν ε, μας δημιουργεί όγκο περιττό για να μην μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Οι οδηγίε του κατασκευαστή όσον αφορά την προστασία του συγκεκριμένου είναι να μην εκτίθεται απευθεία σε ηλιακό φω, να μην εκτίθεται σε ζέστη και επίση να μην το εκθέτουμε σε βροχή ε, γιατί δεν είναι καλό να γίνεται μουσκεμα. Εφόσον γίνει μουσκεμα, συστήνεται να το σκουπίζουμε απευθεία με ένα μαλακό στεγνό πανί για να μπορεί να τραβάει απευθεία τα νερά. Και εφόσον χρειαστεί να το καθαρίσουμε γενικά, γιατί μπορεί να λερώσει από οτιδήποτε, και αυτό το κάνουμε με ένα μαλακό πανί. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από τη θήκη καρτών τη Gucci, η οποία ανήκει στη συλλογή Animalier τη συγκεκριμένη εταιρεία και αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα τη επάνω έχουν στοιχεία από το ζωικό βασίλειο. Στο συγκεκριμένο όπω είπαμε είναι η μέλισσα Μέχρι το επόμενο βίντεο, εσεί μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι στο YouTube, να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τι ειδοποιήσει και σαφώ, εφόσον θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στο προφίλ μου στο Instagram για να βλέπετε και από εκεί ό,τι ανεβαίνει. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλεί, να προσέχετε. σα χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.